Folosește codul PACA pe G2A pentru reducere aproape la fel de mare cât pula ta. Aproape. Deci, după cum bine știți, majoritatea dintre voi acum e perioada cea mai înfricoșătoare din an și din păcate pentru toți nu e Halloween-ul, ci bacul. Și pentru că știu că majoritatea sunt stresați din cauza asta, am făcut videoclipul acesta în care am să vă prezint 3 tipuri de elevi la bac ca voi să nu vă mai simțiți singuri și neajutorați, cu toate că sunteți. Fugiți cât mai puteți. Fugiți toți morții, mă ăla super stresat că totul va merge prost. Uh, ok, am ajuns cu 7 ore înainte ca să fiu sigur că am timp să mă găsesc pe liste. Uh, hai, aha, hai, da să vedem. Uh, f, f, f, f, f, f, f, f. Unde, unde, unde bă sunt? Unde bă, fu? Uh, sunt terminat, sunt terminat. Gata, pic examenul, pic examenul, mama avea dreptate. O să ajung pe stră să mă bag cu șobolanii pe resturi de mâncare, deci e... Ei, ce pula mea e acolo? Mai, sunt liste? Dumnezeu să-mi binecuvânteze sfârcurile. F, f, f, f, f, f, f. Aici eram. Fută lău, Gheorghe. Stai, unde e lumea? A început deja? Fusta des! Uh, ă, alo 112, avem uh, un ajutor. Ca se vede prostia acut aici. Nino, Nino. Ăla prost care nu știe nimic și mai pune și 10.000 de întrebări pe lângă asta. Acestea sunt subiectele, aveți două ore, spor la lucru. Uh... Mă scuzați, puteți să-mi dați o foaie de ciornă, vă rog. De ce? Nici nu te apu care ai scris. Când termin foile pe care ți le-am dat și o să mai ai nevoie, îți dau atunci, ok? Uh, ok. Uh, put puteți să-mi dați altă foaie cu subiecte? Cum, cum adică? A ce are? Uh, păi nu știu nimic de pe asta. Haide, domne, îți bagi joc de mine, trece de la afară din examen acum. Uh, ok. Hm. Uh... Acum ce mai e? Uh... Cât timp mai avem? 15 minute, poftim, îți desenezi și pe tablă. Uh... Ok. Uh... Dacă iar vrei să întreb cât e ceasul, spun că mai sunt 5 minute. Nu, voiam să vă întreb dacă aveți un pix, că l-am uitat acasă pe al meu. Da, cred că am unul în geantă, sta... stai. Păi și cum ai scris domnule până acum? Uh... Ăla care știe tot, dar nu vrea să zică la nimeni nimic Pss, bă, zici și mie la, la, la prima e A sau B? Nu știu că nu am ajuns încă acolo. Pss, pss, bă, bă, bă, zici și mie, ce, ce ai pus la prima mă A sau B? Te rog eu frumos. Lasă-mă acum că calculezi ceva și zic după, ok? Pss, pss, te rog, te rog, zi mă, te rog eu să mor de am scris și pe foaia asta Măcar aia să o am și pe foaia să nu zic că mama iar că m-a adoptat Te rog eu frumos Nu jurăm la că o făceam, îți spuneam, lasă-mă acum că mai e doar o oră Poate îți dau la sfârșit când termin Psst. Bă, bă, bă, te, rog eu, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, ai zis că când termini îmi dai și mie, bă, bă, te rog eu frumos. Ce, ce ai zis? Ce ai zis, mă? Te rog eu frumos că e pe hârtiuță ceva, că nu te înțeleg, te rog eu din sufletel. Mm, ok, ok. Na, yeah. Pe bune. Da, și ăsta a fost videoclipul de astăzi, unul scurt și la obiect pentru toți oamenii care au dat și vor da și vor fi torturați de bac toată viața lor de acum încolo, incluzându-mă și pe mine, iar dacă v-a plăcut, nu să lăsați un like și un subscribe și toate posibilitățile mele de a face laba pe internet, pentru că fiecare persoană care până la urmă a lăsat acel like super mm, va primi din partea casei nu unul, nu două, ci zero Lamborghini-ul Leonardo, acum, pentru tine, oferta zilei. Felicitări! Și vreau să vă mulțumesc tuturor că aproape am ajuns la magicul număr de 60.000 de abonați, mă că n-am făcut bine videoul cu 50.000 de abonați, deci da, ne ducem pe pulă, pe zi ce trece. Păi, mersi și ne vedem în următorul episod, de clip show, chaturbate. Ne vedem pe Pornhub frate. Și dacă știe careva snegetul lui Mia Khalifa, să-mi trimită și mie acolo în comentarii mai jos, că <coughs> vreau să acum video despre ea. A, ah, vă mulțumesc tuturor, ne vedem data viitoare. Al păca King Out. Uh... Te rog frumos, gata cu întrebările Dacă nu e una inteligentă, te dau afară și te răm cu bâlciul ăsta uh...